रोज़ु मरंदो आहे उहो रोज़ु जीअंदो आहे रत पियो रुमंदो आहे सूर पियो सहंदो आहे रक्त पियो रुमंदो आहे सूर पियो सहंदो आहे हर खड़ी हर पल पियो न भॼंदो आहे